memoria tokien Nafarroako legearen arabera e, badago aukera eh, errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan e, mem, toki hoiek memoria gune bezala izendatzeko eta orduan ba, kontuan hartuta e, Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da, e, Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza. Eta Zea, Guardia Zibilaren e, Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, mila beratziun da irurogei eta mila beratziun da irurogeita emezortzi urteen artean, e, berrogeita torturatu ba, eta tratutxar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Horre segatik, ba, enola eh, ba, memoria toki edo memoria espazio izendatzeko hautagai irateke bi, toki hauek. Bueno, ba, jakina den bezala, opo, eh, erregimen frankista, erregimen diktota, diktatorial eta autoritario da zen, eta orduan ba, oposizio antifrankistari e, e, errepresio eta, eta jazarraldi gogor-gogorrak egin zizkion, e, eta batez ere, batez ere, ba, ezkerreko mugimenduei, langile mugimenduari, eta baita taldea bertzalei ere. Errepresio hori eh, opos, eh, diktaduran zehar, diktadura guztian zehar eh, izan zen, baina baita ere, transizioan zehar. Eh, Nafarroako gobernuak bere txosten horretan eh, rekonozitu duen bezalaxe. Dagoeneko eskaera bidali dugu eta legearen arabera gutxienez hiru hilabeteko epean erantzun bat eman behar diguten eskaera onartzen duten edo ez, eta onartzekotan edo ukatzekotan arrazoiak azaldu behar dituzte. Behin hori onartzen baldin bada, e, Nafarroako gobernua derrigorturik dago memoria tokioiek edo memoria espazio espazioiek nolabait ikusarazteko, ez? kartelen bidez edo panelen bidez, eta e, baita ere derrigortuta dago pa, ba, e, eh, panel horiek eta kartel horiek mantentzera. Kontuan hartu behar da, ba, bere, bi espazio horiek ez direla bere jabetzakoak, orduan ba, bueno, e, nolabait e, lu, espazioaren jabeekin ere kontsultatu beharko luke.